Eh, chiedo scusa, mm, un attimo solo. E eh, niente, non, non lo sapevamo che non si eh, poteva circolare. Non lo sapevamo, con eh, le, blocco, ci blocco. vuole patente libretto. La patente. Libretto no, lascia stare. Se lo chiede. Il libretto, ha chiesto il libretto. Non ce l'ho. Cioè, non ce l'abbiamo il libretto, faccio la multa, quello che è. Eh, no, ha detto che c'è il sequestro della macchina, vuole il libretto, Ferdinando. Fai la pigliare. Ferdinando, ma che fa la pigliare? Me fa di stamattina, ma dammi il libretto, Ferdinando! Non ce l'ho. Un attimo solo, eh! Ma c'è che bello. È rubata. Ma che rubata? E eh, allora dammi il libretto, Ferdinando, per piacere. Un attimo! Lo prendo, un attimo su. Lo prendo dammi io, qua. lo prendo io, prego. No, no, no, è a benzina. No, non è a gas, è a benzina. È a gas, a gas. Sì, è a gas. Come a gas? È a gas. Ah, vabbè, possiamo andare? Eh, grazie. Tutto a posto allora? Aspetta un momento. Grazie, arrivederci. Andiamo, eh. Andiamo. Aspetta, eh. aspetta un momento. Andiamo che si fa tardi. GPL. GPL. Dal 2005. Sono 5 anni. Eh sì. La macchina a gas da 5 anni. Misi rimpianto tempo fa, mi sono dimenticato di dirti. Però di prendere i soldi da me non ti sei mai dimenticato. Che c'entra? Quelli sono i soldi per dividere le spese Di della macchina. Dividere le spese della macchina a benzina. Eh, ma questo con, co 25 euro fa 400 km, che, che, che dividevamo? Ne dividevi 400 km 25 eh, euro? Eh. Ferdinand, ma ti hai fatto un sacco di soldi con la me, chissà quanti soldi ti hai fatto? Vabbè, fa niente, non ci pensiamo. Sono fatto, che sono 2600 euro. Lo sai pure? Ti hai fatto pure il conto? sì, bene o male. Ma poi, ma poi scusa, poi l'impianto l'ho pagato io. No, l'ho pagato io, per l'impianto a questo punto. Anzi, ti ho messo pure qualcosa di soldi in più. Vabbè, andiamo, non fa niente, ah, lasciamo stare. Fatto. Non avveleniamo l'ambiente. No, l'ambiente no. Mi è sta a te. Un cianuro, Tris, Ferdinando. Cianuro. Vengo a prenderti alle sette e mezza, non farmi aspettare.